интерактив хэрэглэтгэн бэлтгэх дараагийн видеонд тавтай мэрэл. За энэ одоо би та бүхэнд интерактив инфографик хэрхэн хийх тухай видеог үзүүлье. За үүнийд бол би дизайнсны story science гэдээс 720 та 405 гэсэн харьцаа би 16-тэй харьцааг сонголоо. За ингээ би эхний ээлжинд ажлын талбараа за дөрвөн тэг шинцгөр за тэнцүү байх хэвээр. За тэгхийн бол би тэг шинцгөө зураад формацнаас өндрийг нь 100 өргөнийг нь 100 жиртэй өндрийг нь 100 таа гээ. За та бүхэн бас энэ хэмжээгээр өгч болно. Эсвэл арай өөрөөр бас өгсөн ч болно. За би энэ удаа л 160 болон 100 таа хэмжээг нөглөө. За ингээ би shape outline гэдэг нөгөө outline. За shape хэлбэр үндсэн үнгийн За энэ тест сурвалаад авчлаа. За ингээ би За copy paste гэдэг энэ үзгэр хэмжээ бидний хэмжээ боллоо гэдэг болж байна. 160 болон 100-тай хэмжээ. За үүнийхээ дараа би insert-снээс picture гэж сонгоод за би энд болохоор дөрвөн ширхэг icon plate icons гэсэн сайтаас цагаан өнгө төгс татсан байсан. За энийг би оруулаад За тэгээд за чимэглэх ганц нэг юм зүйл хий. За би энд шулуун зураг шулуун авлахаар 100 э, пиг сурттай өгье. За тэгээ бүгдээрээ цагаан өнгөт өгөөд за дараа нь би болохоор 25 px гэсэн урттай. За өргөн нь болохоор өмнөх зурсан лайнаас арай өргөн. За ийм э, шулуун зурлаа. За үүнийхээ дараа би insert text box гэдэг text box төр хэвлэмэл гэдэг чий. За ерөнхийдөө бол имп график дээр э, гарчиг өгч байгаа бол томоор бичсэн ерөнхийдөө илүү зэгцтэй эвтэйхэн харагддаг. За тэгээ би энд э, хэвлэмэл гэсэн гарчиг өглөө. За мэдээж гарчигнийхаа доод тал бид нар бол нэмэлт тайлбар текстүүдийг бичнэ. За тэрийг би өмнө оруулсан текст багсаа copy paste хийгээд. За элемент хэрэглэхтэн бол голдуу текст мэдээлэл агуулах учраас текст мэдээлэл хүчил гэд хүчлөө. За энэ инфографик учраас та бүхэн аль болох түлхүүрөг ашиглах хэрэгтэй. За тэгэхээр хэмжээний текст бол байж болохгүй. За би эдгээр объектуудыг баруун болон зүүн эсвэл дээш доош шилжүүлэхдээ дандаа keyboard-ын дээрээсээ шилжүүлэх сумныг тэгээд харж байгаа. За ингээд бүгдээрээ дүрсэн дээрээ overview маус ойртохоор гарч ирчих толгой нэмээ. За over гэсэн төлөв дээрээ энэ orange буюу улбар шарангөөр бодчих. За би энд зүгээр улбар шарангөөр сурвалж аваад өнгө бодоод За. За энд animation за state дээр бол бид нэ animation оруулж болохгүй байгаа. За зүгээр энгийн таймлайн дээр бол бид нэ animation энтер оруулж болно. За. За бид ингээд нэг тэгшин цэгт нь хоёр өөр төлөвтэй normal өөр гэсэн хоёр төлөвтэй болсон. За ингээд бүгд нэ preview хийгээд шалгаад үзье. За ингээ маус ойртохоор улбар шарнг нь гарч ирнэ. Улбар шарнг нь гарч ирнэ. За ингээ бид нэр тухайн зүйлсийн бүх зүйл формат, за зарим нэг тохиргоо, текст, за эсвэл стейт буюу төлөвүүд нь бүрэн болсны дараа copy paste хийгээд за би энд бол хэрэглэл сургалтын хэрэглэлтүүний дөрвийн ангиллыг хийж байгаа учраас би ажлын талбараа дөрвөө болсон. За энийг би арай өөр өөр өнгөөр бодож олно. За тэгтээ би бол эхний хоёр өнгөөр дөрвөн тэгшин зөтөө зураад за тэгээд би за хоёр тийг нь бол визуал буюу э, визуал хэрэглэлтүүн, визуал хэрэглэлтийн хөвчлэн зургийн мэдээл байна. За гурав дахь нь бол бит хэрэглэлтүүн. За энэ дээр бодит объект хэрэглэх түвнэд байх учраас бодит объектыг давшлаад дэлгүүрээр биччихье. За дөрөвт нь бол цахим хэрэглэх түвэн байх хэвээр. Энд бол голдуу хугацаанд интерактив мэдээлэлүүд гол үр гүйцэтгэдэг. За ингээд бүгдээ хараад үзэх юм бол mouse over буюу mouse зордохоор өнгөн өөрчлөгдөж байгаа төлөвүүд нь гарч ирж байгаа учраас за бидний эхний зүйл боллоо. За үүнийхээ дараа би энэ цагаан том талбар дээр нь болохоор том тэгш өнцгт оруулъя. За энд бол бидний үндсэн мэдээллүүд байх учраас за энийг бол бүгдээрээ эвтэйхэн өнгөрөх хэрэгтэй. За тэгээ би өрөөний нүнгийг no outline тий болгоод за тэгээд үндсэн өнгийн бүгдээрээ тод хөрөн өнгөрөх чи. За энэ бидний үндсэн давхраг дээр байгаа учраас үндсэн давхраг дээр байгаа учраас та бүхэн дизайна өөрчлөөд чимэглэж болно. За энд би болохоор та бүхэнд өөрсдөө хийж байгаа зүйлийг яаж техникийн шип ашиглаж төрснүүд ашиглаж чимэглэж болох вэ гэдэг талаар зарим нэг зүйлийг үзүүлье. За би энэ зүгээр тэгшин зөвд оруулаад shape-ийг гэдэг энэ нүбэл eyedrop гэдэг өнгөөс сурвалаад ингээд авчих. За энэ дэр бол та бүхэн хамгийн гол анхаарах зүйл нь бол бидэнд нэг эвтэйхэн дүрс зурж яваад тэрийг эндээ copy paste хийж ашиглаж байгаа. За энэ бүгдээ та бүхэн keyboard-ын дээрээс хийж хийхдээ бол control C гэдэг copy дээд control V гэдэг paste хийгээд За тэгээ би keyboard-ын дээр байгаа шилжүүлэх сум ашиглаад баруун болон зүүн тийш нь шилжүүлээд за ингээ хоорондох зайнуудыг нь өөрчлөхдөө би control-тойгоо бүх объектуудаа дарж хагаад форматс руу орохоор алиг нэгдгээс distribute horizontal алиг гэдгээ сонгочлоо. За ингээ дөрвөн дүрсээ бүгд дөрвөлгийн бүгдээр аа идэвхжүүл copy dot paste хийгээ. За олон болохоор дахиад бүгдийг нь идэвхжүүлж copy paste хийгээд гэх мэтлэн бид нэр хамгийн чухал зүйл нь бол copy paste команд маш сайн ашиглаж сурах хэрэгтэй. За ингээд бид нэр бол яах вэ гэхээр өөрсдийнхөө цагийг хэмнэ. Тэгээ хурдтай бид нар хийж чадна. За энэ жишээ би нэг олон барилга байшин агуулгдсан хот маягийн загвар хий. За ингэ би control V control control C control V гэх мэтлэн би төрснүүдээ бүгдийг нь за тэгээд идэвхжүүлээд дэшээ доошоо шилжүүлэхдээ keyboard-ын дээр байгаа дөрвөн сүм ашиглана. За control-уу дарсан хэвээрээ шилжүүлэх сүмнүүдээ дарах юм бол арай бага алхмаар шилжиж байгаа. За энийг та бүхэн өөрсдөө туршаад үзээрэй. За энэ мэтлэн бид нэр л э, өөрсдийнхөө болоход байгаа мэдрэмжийн дагуу дурын дизайныг бол хийж олно. За хамгийн гол нь дизайны шаардлага гэж би өмнөх хичээлүүд хэлсэн. За тэдгээр шаардлагуудыг бол та бүхэн анхаарах хэрэгтэй. За хэрэгцээ хэмжээ тэгээд бүтц хэлбэр гэсэн зүйл тэгээд дээр нь хөнгө зөрчил гэсэн зүйлс байдаг. За эдгээрийг та бүхэн өмнөх хичээлүүдийг судалж мэдж аваарай. За энэ бол би дандаа Ctrl C, Ctrl V тэгээ keyboard-ын дээр ашиглажулсан гэсэн зүйлийг л ашиглаж байна. Өөр зүйл ашиглаагүй. За олон дахин давтаж хэлж байгаа учраас би хүнд тайлбаргүйгээр эдгээр дизайн хийе. За тэгээ та бүхэн үний сонголт эсвэл за эдгээр дизайн чинь ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар та бүхэнд онцгой санагдаж байвал Google-ээс хайгаад өөр бусад хүмүүсийн хийсэн зүйлээс дизайны санаа аваад хийж болно. За би энэ зүгээр line зураг line-а би dashes буюу тасалтлаа болгоод за ингээд жоохон чимэглэл хий. За та хүмүүс энэ хийж болно. За би нөгөө зүйлсээ ашиглаж, дүрсээ зурлаа, форматын нөгчлөө тэгээ copy paste хийгээд яваа гэсэн үг. За хамгийн гол нь та бүхний өнгөчн нэмтийн хоорондоо зөвцөөд за тэгээд тухайн зүйлсийн харьцаа болон хэмжээний нэмтийн тохируулагдчих юм бол хүмүүст илүү их харахад төвтэйхэн харагдана гэсэн та бүхний суралцагч нарт бас төвтэйхэн харагдана. За тийм учраас бүгдээрээ дизайнабл өөрсдийнхөө хийж болно. За тэгтээ бол дизайны шаардлагад нийцүүлсэн байдлаар хийх хэрэгтэй. За энэ transparency буюу тунгалагжлт гэдэг юм би бол нэлийн ихээр энд өглөө. За энэ бүгдээрээ нэг э, тухайн хотын гадна талд тийм гадна талд за олон гэрэлнүүд шөнгө өрөө дээр байгаа гэрэлнүүд юм шиг юм дизайн хийж та бүхэнд харуулъя. За шөнгөө хийгээд гэрлээ хийгээд хоёулын нэтгэжүүлээд за мөн копи пейстийг шилжүүлсэн маа дарна. За би энэ бичлэгийг та бүхэн дарин үзэхэд хэлбэр болгохын тулд болохоор дүрснийхээ урдыг бий болохоор хоёр дахин хурдан болгосон байгаа. За тийм учраас та бүхэн pause play төвч ашиглаад ямар үйлдэл хийж байгаа гэдгийг нь хараад яваад гараа. За бидний дизайн ерөнхийдөө боллоо. За preview хийхээр тэгшин зүтүүдийн төлөвүүд бол гарч ирж байна. За би үүнийхээ дараа болохоор new layer гээд шинэ layer нээсэн. За layer-ийг би болохоор хамгийн эхлээд хэвлэмэл гээд нэрлэжээ. За энд хэвлэмэл гэдэг дээр дарахаар хэвлэмэл гэсэн layer гар гарч ирж байгаа гэсэн үг. За энэ би зүгээр тэгш өнцгт олбор шарангтөө тэгш өнцгт зурж байна. За өмнө би үндсэн layer дээр байсан олбор шарангтөө жижиг тэгсэн өнцгтийг аваад copy paste хийгээд за томруулчлаа. За энэ олбор шаранг дээр бол цагаан өнгө маш гоё гэрэлтэж харагдана. За тийм учраас энэ бол гоё сонголт байна гэсэн үг. За тэгээ би баруун дээд болонд нэг X буюу X-ийг товч оруулъя. Эсвэл plate-icon.com гэсэн сайтнаас бүгдээ X-ийг гэж хаагаад X-ийг гэж хаагаад товч оруулж болно. За хэвтэйхэн X За exit дээр болохгүй close гэх бүгд дээр хайч үзье. За close гэдгээс бол тэх харагдаж байна. За мөн адилхан айтна би дандаа цагаан өнгө ашиглаад байгаа учраас цагаан өнгөргөөд за тэгээ бүгд insert picture гэдээ оруулахаар цагаан өнгөтэй X маань гарч ирнэ. За энийг бүгд дээр баруун дээд бултанд нь байрлуулчихъя. За ингээд би хэвлэмэл гэж байгаа. За хэвлэмэл гэдэг дээр бүгдээрээ үндсэн лейдер байсан хэвлэмэл гэсэн text box хоёлын юм идэвхжүүлж чад. Copy paste гэж шилжүүлээд энд байрлуулчих. За ингээд э, та бүхэн лейдер байх объектуудаа объектуудаа эвтэйхэн зохицуулж хагаад за тэгээд layer юм duplicate хийх хэрэгтэй. таны бидэвлэг гейтгээд э, визуал гэж нэрлээд за визуал гэдгийг бит бит гэдгийг захим за ингээд би дөрвөн леер хийсэн. За дөрвөн леер дээр байгаа текстнүүдийг бүгдээ тухайн леер дээр байх мэдээллийн гарч болгож өөрчлөе. За визуал за гурав дахь леер дээр бол бит хэрэглэгдэх юм байх учраас бит гарчиг өгөөд гарчигаа тоо жоохон томруулъя. За мөн адилхан хэвлэл мэдээлэл гэдгээ өөрчлөө цахин болгоод ингээд өөрчлөө. За энэ layer төр бол ямар ч төрлийн мэдээллүүд байж болдог. За сүүлд нь би үндсэн layer-ийг сонгоод new trigger гэсэн команд дээр дараад за action гэдэг нь show layer. Мм за show layer. За тэгээд layer гэдэг дээр нь бол тухайн layer-ийг сонгоод win гэдгийг бол user click гэсгээд За би дөрвөн триггер оруулна. Дөрвөн триггер дөрвөлээ. Адилхан учраас би энд За action бол show layer, layer нь бол тухайн layer байна. За тэгээ win гэдэг нь user clicks байна. За ингээд за ямар ч хэсэн бид нэр юу хашаалж чинь одоо layer дээр байгаа x дээр тэгэхээр trigger орлоо. За энэ удаад show layer биш high layer. Layer нь бол this layer. За win нь бол user clicks хэвээрээ байна. За ингээд дөрвөн лид дээр байгаа дөрвөн x-тэй бид нэр дөрвөн удаа триггер оруулах хэрэгтэй болсон байгаа. За өмнө бид нэ яах вэ гэхээр триггер оруулчаад duplicate хийсэн бол нэг ажлыг дөрвөн удаа хийхгүй байсан гэсэн үг. За та бүхэн ихэд энэ зарчмыг хүлсэн ойлгох хэрэгтэй. За ингээд За бидний хийсэн зүйл бол үүсэж болж байна. За үснийг ихсэлж болж байна. За иймэрхүү байдлаар бид нэнгийн дизайн ашиглаад хэрэглэгдэхүүн бэлдэж, интерактив хэрэглэгдэхүүн бэлдэж болно. За сүүлд нь би хөөмцснээс болохоор тоглуулагчийн тохиргоо хийгээд за тэгээд publish хийж харуулъя. За ингээд бүгдээрээ програмын файлынхаа нэрийг гэртээхэн өгөөд за иймэрхүү байдлаар бидний импро график хийж болно. За анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.